ને અત્યારે કપાસની આવક ના બરાબર છે અને હલકા મીડિયમ કપાસના ભાવ તેરસોથી અઢારસો રૂપિયા અને સુપર બેસ્ટ ક્વોલિટીના કપાસના ભાવ ઓગણીસોથી માંડીને એકવીસો રૂપિયા સુધીના બોલાઈ રહ્યા છે તો જ્યારે રશિયા અને યુકેનું યુદ્ધ ઠંડુ પડતા ત્યારે વિદેશી વાયદા તેજીમાં આવતા કપાસના ભાવ પણ ફરી તેજીમાં આવે તેવી શક્યતાઓ રહેલી છે ચાલો જે અત્યારે માર્કેટયાર્ડમાં કપાસનું બજાર ચાલી રહ્યું છે તે જાણી લઈએ જે વીસ કિલો દીઠ આપેલ છે બોટાદ ચૌદસોથી એકવીસો એકાવન મહુવા બારસો પંચ્યાસીથી ઓગણીસો તોતેર ગોંડલ એક હજારથી એકવીસો ને એકતાલીસ કાલાવાડ અઢારસોથી બે હજાર વીસ રૂપિયા તળાજા નવસો પચાસથી બે હજાર બાવન બગસરા પંદરસોથી એકવીસો ને એકવીસ ઉપલેટા પંદરસોથી બે હજાર સાઠ માણાવદર પંદરસોથી બે હજાર સિત્તેર રૂપિયા વાંકાનેર અગિયારસોથી બે હજાર મોરબી પંદરસો પચાસથી બે હજાર ત્રીસ રાજુલા તેરસો પચાસથી એકવીસો હળવદ પંદરસો પચાસથી બે હજાર પાંત્રીસ રૂપિયા ધોરાજી પંદરસો સાસઠથી બે હજાર એકોતેર ભેંસાળ પંદરસો પચાસથી એકવીસો ધારી તેરસો ચાલીસથી બે હજાર લાલપુર ચૌદસોથી બે હજાર તેર રૂપિયા રાજકોટ સોળસોથી એકવીસો ને અગિયાર અમરેલી તેરસોથી બે હજાર સિત્તેર સાવરકુંડલા પંદરસો પચીસથી બે હજાર એકવીસ જસદણ પંદરસો પચાસથી એકવીસો ને છ રૂપિયા જામજોધપુર પંદરસો પચાસથી એકવીસો દસ ભાવનગર એક હજારથી બે હજાર ચોર્યાસી બાબરા પંદરસો પાંચથી એકવીસો પચીસ જેતપુર બારસો એકોતેરથી બે હજાર એક્યાસી માણસા એક હજાર એકથી એકવીસો છત્રીસ કડી તેરસોથી એકવીસો અઠ્યાવીસ મોઢુસા પંદરસોથી ઓગણીસો પાટણ પંદરસોથી બે હજાર બોતેર રૂપિયા ધ્રોલ પંદરસો સાઠથી ઓગણીસો અઠ્ઠાણું પાલીતાણા પંદરસોથી બે હજાર સાયલા સોળસો અઠ્ઠાણુંથી બે હજાર પાંચ હારીજ પંદરસોથી બે હજાર અગિયાર રૂપિયા સિદ્ધપુર પંદરસોથી બે હજાર પચાસ ડોળાસા તેરસોથી અઢારસો બેસરાજી ચૌદસો પાંચથી સત્તરસો એકાવન ગઢડા પંદરસો પાંચથી બે હજાર એંસી રૂપિયા વિસનગર બારસોથી એકવીસો ઓગણીસ વિજાપુર ચૌદસોથી એકવીસો ને અડતાલીસ કુકરવાડા તેરસો પચાસથી બે હજાર નેવ હિંમતનગર સોળસોથી બે હજાર એકોતેર રૂપિયા કરજણ અઢારસોથી ઓગણીસો એંસી ધંધુકા પંદરસો પચાસથી બે હજાર એક સણાસમાં સત્તરસો એકતાલીસથી ઓગણીસો પાંત્રીસ ખેડ બ્રહ્મા અઢારસોથી ઓગણીસો ઉનાવા અગિયારસોથી બે હજાર બાસઠ રૂપિયા